はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日はあ思 <laughs> います <laughs> はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとロハンです今日は何をしますかすんちゃんに復習します皆さん覚えてますか先日の動画でまさかの すんちゃんの浮気チックなことが発覚したじゃないですかゆかと結婚した後に、はいちょっと気になった子がいたはいはいとみちゃん元気たまに聞かないでろまあね理解はするけど、n o でもショックじゃないですかなので今日はすんちゃんにこれからひとみちゃんのような 女性ができないように今日はちょっと懲らしめていこうと思いますファイティファイティそれでは見ていきましょうレッツゴー 일어납니다. 어. <laughs> 일어납니다. 일어납니 어? 동네 한 바퀴 돕니다. 동네 동네 한 바퀴 왜요? 무슨 일어납니다. 어? <laughs> 일어납니다. 일어납니다. 일어납니다. 갑니다. 어? 어? 어? 예? <laughs> 음. におおマシンがいいねパンパンパンパンパンパンパン

<laughs> それ誰がおっしゃったのこれ秘密ですうちの会やろ <laughs> くんぐりおったはそういう意味じゃないのそういう意味じゃないのそういう意味じゃないのそんないいか <laughs> なんでいただきますじゃはい皆さんそれでは今から3個目の復習をしていきししていこうと思いますしていこうと思います ロッテの免税店でショッピングしていこうと思いますすんちゃんのカードですん <laughs> ちゃんのカードで <laughs> いつもはこういうことしないですよでもあのねこの間の件がありますので少し買い物していこうかなと思いますまずロッテ免税店のサイトに入ってえー、すごいこういう風にあのネットでも免税価格で買えたらめっちゃいいですよねねいいですね まず今回ロッテ免税店でこう韓国旅行に行けなくても免税でのショッピングが楽しめるっていうことでイベントを行っているそうですあそうこれこれショッピング気分でカート詰めしようというもので韓国に行けなくても免税ショッピングする気分を満喫っていうことで99名の方に約500ドル相当のなんで 500ドル相当の景品をプレゼントイエーイだそうですなので私だけのラッキーカードに入れようということでここにあの説明が書いてあるんですけど1個ずつ私も試してみようかなと思います残念だな今日はすんちゃんのカードで買い物しようと思ったけどすんちゃんカードは次回にして今回はこのショッピングを楽しんでみようと思いますね 切のことは気にせずカートに入れれば欲しがってたものが家になるほどえ一応第1弾応募期間は2021年の2月25日から3月の24日までになってますで当選者発表は4月の予定だそうですね第1弾はコスメ特集っていうことで、はい、ステップ1は会員登録をまず行おうと思いますサイトに登録したら応募するをクリックします そうするとこういうふうに通常価格500ドル以下でカートに入れると応募完了っていうボタンが出てくるので早速カートに入れていこうと思います今回はコスメなので私最近欲しいのいっぱいあるから嬉しいおおどんどんじゃあ入れていきますかシュウエムラにしようシュウエムラのクレンジングオイルもとってもいいのでもう一回 買おうと思いますそうすると今いくらなんだろうまだ383ドルえー、結構入れられますよ皆さんそしたらやっぱアイシャドウかな最近マスクするからこの上のメイクをしたいのでアイシャドウ入れていきましょうかはいそれではこの9点を今私はカートに入れてる状態になりますでここまでするともう応募完了に なりますなので皆さんもまず会員登録してあとはキャンペーンページ内の応募するクリックしてそこから個人情報を入力してから欲しい商品をカートに入れてその日にちまで待って 置くともしかしたら皆さんの元にカート内の商品が届くかもしれませんなのですごいワクワクじゃないですか今やっぱり旅行もこう自由に行けないし免税品とかもなかなか買う機会がないのでこういう風に久しぶりにね免税ショッピングした気分になって 嬉しかったですねなので皆さんもぜひこのお得なチャンスを利用して応募してみてください本当はね今日すんちゃんのカードで免税品ポチっちゃおうかなって思ったんですけどまあこういうちょっとお得なキャンペーン中なので今日は多めに見て買わないでおこうと思いますこれ届くといいなお願いしますはいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました まあこんな感じでちょっと懲らしめようと思ったけどどうかな懲らしめられたのかはちょっと謎ですが <laughs> これからも家族3人仲良くやっていこうと思いますそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました次の動画で会いましょうすごい上手あんにょーあんにょー